Так, ну на тебе мы ты станем, интересно. Этот ряд. слоте, к сожалению, протестировать его не удалось. Но зависло. <coughs> А он очень странным отрядом вышел. Два стрелка пустых и два архонта. Я думаю, что... Два офицера Мег. Наверное, лучше, чем... Хотя нет, наверное, не лучше, чем один Архонт. Ну, не сбалансированный отряд в этом случае. Короче, было пилота. Жалко, мы не доиграли. Так, что-то какая-то тишина. люблю эти отряды без... Ага. Сейчас я тебе покажу. <laughs> Как я люблю отряды без... Ага, тяж. Снайпер. Ну, вы уже около церкви. Ну, Ничего себе. А вы где, интересно? В дальнем крыле, наверное. Ладно. Мне не так повезло, как тебе. Но то снайпера мы будем прятаться здесь. Как. Рашнем сюда. Я иду к тебе. Попал ты, смотри на него, а. Так. Дальше, дальше, дальше. Ну тогда, если ты здесь, идем сюда активно. Ты прячешься здесь. Вы аккуратненько набегаете туда. Идешь сюда. Если ты хочешь, чтобы это был быстрый матч, мы сделаем его быстрым. Так. Где ты тут с пестиком со своим? Так. Текст, текст. Ага. еще здесь. Все здесь, короче говоря. Посмотрим. Ага. Вот и снайпер, блин. Какая, конечно, это приблуда неудобная, а. Сейчас сюда пойдут ракеты, братан. Извини. Ну, если игра дает мне Фераксис, пиши письмо Фераксису, благодаря его. Как хорошо. Даже не надо фантома дергать. Фантом продолжит охоту на этого клоуна. Так. Ах ты, блин. Ну. Ну да, и подлетаем вот сюда на пригорочек и его, наверное, валим. Как-то так. Снайпера вряд ли он будет теребить. Усиливай, усиливай. Молодец. Молодец. О! Что это, ганслингер? Нет, нет, какой ганслингер? Это же стрелок. А, он подсветил. Сейчас он запустит ракету, да? Что еще ты сможешь сделать? Даже я ракет... Вот это ты ты ты ты Молодец. Ты ты ты ты ты ты ты ты Ракеты идут сюда тогда. Сейчас тебе будет Натавикс. Сейчас я тебе строю Натавикс аккуратно. Отсюда нутовикс получится. Получится. А так. 81. Сделаем? Сделаем. Сделаем. Сделаем. Так, кто у тебя там еще? Вайпер этот. Дальше, что у нас, кто еще из опасных? А ну-ка давай вот так. Вау, растянутой. Блять. Так. Давай как -то... Вау, вау, вау! Да что ж ты будешь делать, Дэн? Как так? Давай-ка повеселим этих пацанов. Бессмысленный, конечно. Это, ну ладно. Ничего страшного. Так, давай-ка сюда. Вальника этого или не вольнется он? кажется. Блин, не того все равно. Так. Так. Ну, вот этот тупняк был. Наш. Ну, ладно. На радостях, что завалили снайпера так легко. Можно, наверное, и потупить. Сейчас, по идее... Ну, может... Нет, наверное, не дотянется на двоих. Одного... Одного офицера, потратить все свои ракеты на этого. Можно было, конечно, техничнее работать, но... Так, а кого ты видишь? А, ты видишь офицеров. Яд не долетает. Так. Тажможник твой убежал. И ты убегаешь или нападаешь? Ага. Меня устраивает такой расклад. Меня такой расклад очень устраивает. Отлично. Прячу, прячу, правильно. Так, гранаты я все просрал, да? Угу. Так, 47. Шикарно. А ну. Пятьдесят три. Пятьдесят семь. А ну. Так, куда можешь свалить ты? Вот братва будет тебя по-прежнему видеть. Уходим. Yeah! остался здесь нормально. Да, все-таки в XCOM управление на компе по поудобнее. Так, это кто сюда пошел? где-то здесь кто-то стоит. Сейчас мы просканим этим офицером. гранаты так как просранные. Так, все выходят сюда. Молодец. Начинаем фантомчика. Иди посмотри, что там. Ага. Так. Что ты можешь не сделать здесь? Ничего. Ты можешь... О, как хорошо. Как хорошо. Так. Ну, это есть ракета, надо не забывать. dirige vers la cible. Je défends. Так, опции ты мои посмотрел, где я, да? Так. Оп. Дотянешься? Окей, это сейчас будет использовать на офицера. Лапы дотянутся твои. Ну что ж ты делаешь? Ух, как хорошо. Ну что ж ты так? Так, змея у тебя осталась. Нашел яд, окей. Хер с ним. Угу. Ракета. Начинаем с нашего фантомчика. Иди сюда. Никого здесь, да? Иди сюда. 39, 51, 51. Так, фантомчика надо перестроить. этого мыча. Так. А ну, отходи. Так. Ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты. Ну, блин, на приставке бы хрен это бы успел. Пойзен, сам себя отравил. М-м-м. Набиваю его. Ох, как повезло. Ну, хотя сейчас у тебя змея может раз, два, три, четыре, пять, шесть. Змея может меня вольнуть и этот. Так. Окей. Ох, как повезло Так, ну все, фантомы и архонт сюда идет. С, тоб... <clears throat> С тобой будут работать мои два друга. Так, ну змею и добиваю его. Так, Архуля. Нет, архуля не, не сможет с флангом подойти. Ах, жалко. Еще бы чутка. Так, Архунчик. Пошел. Девяносто пять. Нормально, работай. Так. Ну, это, конечно, авантюра. Так, этот мне здесь, наверное, все-таки не нужен. завалишь ты его или нет, я не пойму. Нет, ты его не завалишь. Так. О. Черт. 98. А так 83. 79. 79 сверху ты его не увидишь. Давай 79 берем. Семьдесят девять берем. 98 берем. Надо было стоять на месте без фокусов. Ну ладно. Так. Наверх. Так. Как у Ганслингера. Хотя нет, Ганслингера тебе сложно атаковать. добежишь, ты не добежишь. Пошел, пошел, пошел. Вот и этого мистер Воротом. Ну да, я все обойму сейчас из пистолета разряжаю в этого. Я надеюсь, что... Так, этот готовится к следующему входу. Окей. Так. Я хотел бы спуститься сюда и не загореться. Это возможно? Да. Так. GG. Спасибо. Нормально. Отрядик все-таки имеет место быть. Хоть его Айрон не подзасрал. Ладно.